那不是？哦，那是。哎，你先上来吧。这就是海啊。哦。爸爸呢？爸爸第一次看海。码头隔了点水过来，那边就是最大的海，就在那边。盐田港啊，好好的集装箱啊！白露鞋没穿啊？你的鞋好漂亮嘞。 开玩鞋走。 <laughs> 上车就说别老玩手机，下车了啊，现在车停在停车场。小心小心小心！边上，不要玩手机了。h e l 大家好我是总在忙碌的静静啊。今天开车带着一家人到深圳盐田这边来了，到这里不是看海去一个传说中很出名的大寺。 大寺庙啊，来看一看。听说这里环境也很好，而且里面有四面观音，很灵验的，过来看一看，拜一拜吧。哇，这种场景都很好玩。两边都是水就好玩啊。小伙子，这是山上泉水，小五去，搞瓶打一杯吧。嗯。小五。嗯。打一瓶喝嘛。我 <laughs> 有水喝。 带了贝贝的，带了贝贝的，带了贝贝不喝这个符号，是吧？这个人，哎，长不来，一上山就吃上泡面。他他这个石头从哪里搞来的？哈哈，要不给你搞一点吧？不要。哎，我们家那个石头因为它搞好坏，你小心点走。你不要聊天，你小心你这个滑。对，你真的不要给我溜一脚，等一下我们这烦很烦人哦。 还三百米。等一下，我下来，我妈又吃一碗泡面了，怎么着？手拿出来，对，容易平衡一点。宝宝，你往后看，往后面看，后面后面。往后面看，下面。哇！ 拜土地公，妈，你要跪在那边才虔诚，不要跪那个上面。我刚看个男的直接跪地下来拜，跪跪跪地下。哦，古色古香，挺好的。来四面观音这里拜一拜啊，给小五祈求个姻缘。你佛。 进去一个宁远的，放不在一起。别下来再分嘛！哎，真的没有不走退路啊！真的没有找我们。这是我们这次来的重点，就是来看四面观音，拜一拜。哎，呀，们八个用一百五十八。 铜具，一百五十八吨，仿金铜具的。哥哥，茶席我就在那呀，那个是高尔夫球场。哈哈，抱一下。有酸奶，来。有蚊子咬吗？带营养的，带四面馆，这是第一面。 我想起来了，本来背起不走吗？忘记和你说了。还有三个猪，你还需要三个猪，快点加。 阿弥勒，就说嘞，四面观音的送子观音。来来来，他他学愿会搞得好奇，很开心。妈刚许愿就是房子， <laughs> 建房子。嘿，这不对呀，宝宝你不能这样子。啊。从六到三丈，救度。 刚刚是从这来的吗？就这啊，这是正观音啊。哎，人呢？人呢？我天天抱着他。哎，我的头发，发型都乱，观音，观音都拍不到。 咦还抢！小点！咦还抢！有骨头！啊有骨头！你这牛肉切好了。切切切，切碎了，全部切碎，然后拌那个酱汁吃。我要用筷子。切切。不是，这是刀，不是俺。 <laughs> 哎对对对，去得到那就是到啊，对对。